Salut la commu Bon bah il va y avoir du changement comme tu peux l'entendre. Maintenant euh, ça va pas être pareil qu'avant. Je vais continuer de te faire euh, mes petites compiles où on voit tout qu'est-ce qui se passe de pas normal sur la route. Alors à mon avis les situations seront les mêmes. Sauf que maintenant t'auras ma douce voix dans tes oreilles. Et voilà. Je viens de me mettre dans la cata parce que j'ai fait genre j'étais énergique et, avec un peu de peps. en fait, je suis assez nonchalant et je vais faire qu'insulter les gens qui me coupent la route. Mais bon, si t'aimes bien, tu fais tourner, si t'aimes pas, tu regardes. Là, je te dis à la prochaine. Hein. Et non, je ne vais pas à McDo. I čau.